metsi temu hiwa hi ke teri e ti no nye e da hini hi puri lo. Apla zungu nye da telwa. Kulo tamya koi le, asa mu hiwa hi tamya koi lo. Kulo ita, o metsi temu sami hiwa ndi hi ta ke khua. No metsi ke teri ni ke ye lo le, mo lo. Po po ke ye, mi an hi po i, po ke ye, ne tu kizh nuhangile loni ni tanakhozi i bu tu tsabetsi roni buwe popi. Tata hombu kilele sa tsuke yihon me kiewetsi meloni yamu. E mia mi amba boho, me tsuke he meloni yamu. Mi oi, mi oi, mi oi, mi ndu roni. Tsetemun kete keji ti amiketsi ni kete wura. metsi temu tsaka te te ke ji hape nu la hi bere ke we bata am bata hi ni we metse shi shanying to me shong kuma te ho wu ke de pa ho ke te ke te ke shi mi hi po hong a ho na ka mi we me tsi te mu mi hi wa shi ke jo so ale ke mo hong ni me do so ta to an me ga ke Ako ben ayimi shi suni. Buhoni aza genyang ni. Buhoni ketsuke shi ne. Ako ni aso shino yi ketsibe. Shide suni. nen nen shi Sho nen shi noni 약함이 진짜서 shi 에스케시 텔로웨 예시미제 shi telowe 진짜서 네 에스케시다 nye 진짜서 e yimi 뭐 에스케시가 때 어서 shi za deku loho shi ke jaso nye nye e khwami ya mo aske shi cho anh mo so ni o sha sa nen te ra ne te hu la kha ga ta ha so ne su ke ra sha pa ni ke ni anh te wu no le ne wo kaso ni le lo so hani de yo hani je so no pe ki ni de hani wo tsu be re so ni ko shi ni zo ni a tsu shi ni wo ke shi a ni o shi la a ni ke shi be ni shi shi ni be shi ni yi mi a ni ho mi shi ke so ni ke zi ni so shi ni Rabbi Rocha.